इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 27 जनवरी 2019 को सक्षम साइकिल डे का आयोजन किया जा रहा है इसकी जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर में कहा कि पर्यावरण संरक्षण का जनादेश जन जन तक पहुंचाने के साथ ही आर्थिक बचत एवं उत्तम स्वास्थ्य के प्रति आम नागरिक में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है आपको बता दें कि इस आयोजन में सभी उम्र के लोगों के लिए जगह दी गई है साथ ही 2018 में